Alright, I'm in. sikit tak, tak, tak jatuh tu Oh, cover ni tak jatuh Kau tengah blue direct bawah Dah pecah kan sikit tower dia? Yup <laughs> Building cover tak ada tau Kau tak ada building cover dah pecah, dah pecah Oh, shit, aku terlokat Weh dah pecah dah otak tu Ambil lagi aku, jaga sini ya, takut dia ah. patch up Dia orang ada patch Pintu lah Huh? Ha? Someone. Uh, mm. He's dead, he's dead. Oh no, he's not dead. Ah, is it Abby? Is it? Is it? Oh my god, dude. Naya, the next one. <laughs> Mana ah, dia datang? Kena banyak lah explosion kan Ah, I'm naked, I have this Why there is a high external stone gate? Dead, one Body, siapa kau body aku? Aku, aku Oi, siapa tembak aku? Atas mana body ni? Body kau kat mana? Body aku kat situ atas tu Oh, kat atas lagi eh? Haa ha. Oh ada ada. Who's naked? Ni, me. Who's naked? Ni. Mambut kau jatuh ah. Jatuh. Cuba jaga aku cari. Look for mum's bolt. Ini kamu back, boys. Haji roket je Aku dengar full stack kat luar Aku Jom Oh ada orang nak counter eh depan ni tak jaga kot Dah tak ada pintu Aku <laughs> tahu dia terus jatuh tengah weh <laughs> Oh shit dia tahu My boy oh ready nak lag tu ready nak crash Prepare for the crasher Dia orang tu? Call missile. Oh my god. Move move move move. <laughs> Dia tak nak turun tu. Guys, guys, have you played Jenga? Have you guys ever played Jenga? Tahu. Ya, aku cakap dulu Tak, aku tengah cakap dengan orang. Oh, <laughs> Jenga. Jenga. Jenga. You know what happens when you take the bottom part? Click the bottom part. Tak tahu dari mana tu, di sini Hit Ya, yeah, one more Cepat je, cepat je, tak tahu Cepat je, cepat je, tak tahu Cepat je, cepat je, tak tahu con el. ¡Oh! Samuel está en chat. Dice. Vaya, bueno, es que Chuck